ზე ოცნება პეპელას გავს ფარფატით ნელა რომ მიყვება კარს თეთრი ფერები ნაზიფ გერები ბალეტის სამყაროს გავს თეთრი ფერები ნაზიფ გერები ბალეტის სამყაროს გავს შენა შენე პატეშა ეს არის ცეკვა ბალეტის სცენაზე შვიდებს სულს და მეთან ხაპარში მოხვედრამ სურს მინდა აფრინდე როგორც პეპელა მინდა რომ შორს გავყვე მას თეთრი ფერები ნაზი ფერები ბალეტის სამყაროს გავს შენ შენ ბადეშაა dice nada.